Monsieur Jean-René Tchegaray ayant dépassé la majorité absolue, est élu président de la communauté. soit liste puisque la communauté d'agglomération paris Paris-Basque. una Hala, denek aipatzen dute eta normal den bezala, eh, egun historikoa dela eta eh, bon, be, guai abia pundu bat eh, bezik da, erren nahi animaleko eh, lan bat bada egiteko eta bai eh, personalki eta zer nahi zenik eh, lagun guziekin, eh, abertzalekin bereziki ere, behen txatuko gira guai artian eh, egiten dugun bezala, gure herri elkargo tipietan egiten ginen bezala, lanari esker gure zigelitasuna lortzia, ara, eta hor ere, pentsatzen dugu badugula zer, eh, zer erran, zer ekarri ere. Bai, Lehenenik eh, unen osatzeko edo plantatzeko behin-behin elkargo eh, hau, hau da lehen urratxa. Eta gero zer, zer jokatuko den heben iparaldeko ongerua eta enelekia bai, ikusiko. Bueno, ekonomia hanitz gustatzen zaiteni eta laborantzako Eh, arrazoak ebai eta goietan parte hartu nahi nuke. Lehen handikotz eskola edukuzia behaz eh, batua da, behaz eh, hori zinez dokumento historikoa eta boskarria da, eta lanan hartzeko emaia ekin, tegira, zenta, <clears throat> zenta, ara, hortetxen, lekia da hemen, eta behaz uste dut uh, eh, beaz eh, lana hasten dela lan asko eh, ina izan da, lana beste lan bat hasten da. Bo, dut, eh, bon, biztan dena, eh, barnik aldeko problematikak eh, berko diela, berko segitu, biztan dena, ordean be, laborantza maila, biztan dena, ekonomia maila, artisan turismoa, badira hainiz gai desberdin, ara euh, gara penina unkora, ara euh, garraioak ere, euh, zinez badira sail hainitz, hainitz, eta beharko da ikusi ondoko egunetan nola, nola antolatzen den, ze leku ukaren dugun ere. Vous avez la, problématique du logement qui existe aussi à l'intérieur du Pays Basque avec les centres-bourgs aménagés, aménager, fixer la jeunesse. Voilà. Non, non, moi je suis totalement impliqués à fond euh, dans cette nouvelle euh, institution. Le débat politique a eu lieu, la communauté d'agglomération Pays Basque est une réalité ce soir. Il faut maintenant se mettre au travail sur les dossiers. Il y a quelques gestes forts à envoyer le plus rapidement possible en matière de coopération avec euh, nos voisins du Sud, en matière de politique linguistique en faveur de l'Eshkara. Ce sont des symboles importants qui doivent être mis en œuvre tout de suite parce que pour le reste, il y a aussi euh, toutes les politiques publiques que la communauté d'agglomération va prendre en place, à mettre en œuvre sur le traitement des déchets, sur euh, l'environnement, sur la mobilité, sur les transports. Mais cela, c'est la fusion des politiques menées par les communautés. Et puis, il faut qu'il y ait une plus-value. Et à mon avis, c'est le domaine de la langue, de la culture et des relations transfrontalières. Et la priorité, ben, c'est qu'on puisse... Euh, euh, véritablement mettre en place de la meilleure façon possible l'ensemble des politiques publiques euh, qui vont être celles de la future communauté du Pays Basque. Il y a du travail, c'est enthousiasmant, ce ne sera pas facile, mais moi j'ai confiance dans l'intelligence collective et je pense que les obstacles seront levés les uns après les autres. Je suis optimiste. Le premier sujet qui va se poser à nous, qui est vraiment un sujet euh, d'importance, c'est un sujet social. Puisqu'on s'est rendu compte, ne serait-ce que dans les compétences du, de la collecte des traitements des déchets, surtout dans la collecte des déchets, que nous avions euh, vraiment des métiers un petit peu disparates, avec des, des régimes indemnitaires différents, des organisations de travail différentes. Donc euh, certains qui euh, font 35 heures, d'autres qui font 36 heures, d'autres qui font 38 heures, qui travaillent sur 6 jours, qui travaillent avec des les récupérations, oui, non, payés double, euh, voilà, donc euh, on ne peut pas admettre que dans un même bureau, dans un même camion, il y a des gens qui travaillent avec des horaires différents, des conditions différentes. Et ça, mine de rien, ça va être vraiment